көмүрдүн кычкыл текте күйүшү көмүрдүн күйүүсү гетерогендүү реакция болуп саналат токой жаңгагындай өлчөмдөгү жыгач көмүрүн алабыз конус спиралинин башына зымга бекитип жалынга кармайбыз күйүп жаткан көмүрдү кычкыл теги бар цилиндрге салабыз жалын чыгарбай күйөт бирок абага караганда кычкыл текте жаркырап күйөт биз бул гетерогендүү реакцияны бир канча жолу от жакканда отко тамак жасаганда көргөнбүз